Astăzi este despre a intenționa. Uite, astăzi sunt de, de acord cu Dexul. Este a plănui, a dori și a proiecta. De fapt, sunt doar trei din uh, foarte multele sensuri din Dex uh, la a, plă, la a intenționa. Um, nu pot să uit cum am plănuit, mi-am dorit și am proiectat să iau la actorie. Uh, acel mecanism al meu, care s-a numit a intenționat, de fapt, că asta am făcut, am intenționat să fiu actriță, m-a ajutat enorm și dacă l-aș aplica la orice vis pe care l-am, aș, l-aș reuși imediat. Ideea este că m-am comportat ca și când aș fi deja intrată la actorie și asta a fost uh, intenția mea uh, să duc într-o, în imaginar practic realitatea că am luat deja și a fost excelent. Așa că Trebuie să te gândești uh, ce intenționezi, uh, ce vis intenționezi să-l proiectezi în imaginar ca să ți se întâmple în real. Ceau!